Интроверт, интроверт, я открытый интроверт, я на виду всех, будто экстраверт. Интроверт, интроверт, я Я хочу быть амбивертом, быть всегда жарким, как летом Я хочу быть солнцем в небе, люблю свою закрытую интровертку Интроверт, интроверт, я открытый интроверт, я наведу всех, будто экстраверт Интроверт сердце бахтик-так Я люблю своих ребят Выбираю я людей Получаю от всех люлей Только морально Моя родная прячь любовь И я тоже скрываю вновь Мы намекаем, не умираем Пока что одни, но и споживаем Еще есть время вместе побыть Эту любовь никак не убить Интроверт, интроверт, я открытый интроверт Я на виду всех, будто экстраверт Интроверт, интроверт